manera. La setmana que ve la Diputació celebrarà el ple per acceptar la renúncia de Jorge Rodríguez com a president. Després caldran dos plens més per elegir el nou president o presidenta. El Partit Socialista proposa Toni Gaspar com a candidat. Per a donar suport, València en Comú i Esquerra Unida demanen la liquidació de l'empresa empresa Divalterra. Como institución ahora mismo tenemos que dar una respuesta que no puede pasar per no, por no cerrar esa empresa. La liquidació de, de l'empresa d'Ivalterra, abans nomenada Imelsa, ha de ser immediata. A Ontinyent, Rebeca Torró ha assumit avui les competències de l'alcaldia en funcions, mentre Jorge Rodríguez prepara la seva defensa com a investigat en este cas. La causa està oberta per prevaricació administrativa i malversació de cabals públics, per la contractació de personal d'alta direcció a Divalterra. Escorcolls en més de 40 ajuntaments de tot Espanya i que afecta el PP, PSOE i Ciutadans, amb detencions d'alcaldes i caps de la policia local. Més de 500 agents